Dintre del centre de recursos del CREVE, eh, vam pensar, eh, des de l'Ajuntament ens van proposar a veure quin projecte podíem fer, que donéssim idees i tal. Llavors els van proposar fer eh, un campionat de vehicles elèctrics. Eh, aquest campionat li van anomenar Electrocat, aquest any és la segona edició, l'any passat vam fer la primera. Sobretot l'objectiu que té és que joves professionals eh, que fan formació professional d'alguna forma eh, coneixen i s'introdueixen en el tema del vehicle elèctric perquè quan arribin aquests vehicles eh, ser capaços de mantenir-los, reparar-los i modificar-los. No? L'any passat van participar cinc equips, aquest any augmentem a vuit participa en centres de formació professional reglada de grau superior i estan encabits dintre del de, diguem, el programa formatiu dintre dels mòduls del propi institut, en aquest cas dintre del mòdul de projectes. Un grup d'alumnes de l'escola, dintre d'aquest mòdul, dissenyen, desenvolupen un vehicle elèctric des de zero. Des de l'Ajuntament eh, de Santa Perpètua i des de l'Electrocat el facilitem a tots els centres la mateixa plataforma o sigui que facilitem els motors, les bateries, eh, els variadors, l'electrònica i tot, perquè tothom competeixi en les mateixes condicions i a partir d'aquí cada centre desenvolupa un projecte específic eh, de vehicle elèctric. I, eh, a més, és un projecte que eh, no només està implicat a l'Ajuntament i els gremis, sinó que també tenim molts implicats a moltes empreses de, eh, bueno, diguem, de la zona d'influència. Eh? Tenim gent que fabrica motors i variadors, tenim gent que fabrica bateries que, que ens eh, faciliten les bateries i sobretot tenim també el circuit d'onda, eh, que ens facilita les instal·lacions per poder desenvolupar el campionat. De fet, com curiositat, eh, l'any passat l'Electrocat va ser l'única cursa de vehicle elèctric que es va fer tot Espanya, Vull dir, no ha hagut cap que altre... Hi havia un campionat a Múrcia, però que al final se va suspendre. Pues, bueno, les sinergies i les que hem aconseguit aquí no, no ha aconseguit ningú. No?